Tekrardan merhabalar arkadaşlar. En son Tyr'ın kayıp birlik e, zırh setini yapmak için bu ruhlarla görüştük. Gerçi ruhlar sadece onlara yönlendirdi. Ha hakikaten bir de öyle bir durum var. Şimdi göreve gidiyorum. Şimdi uzun zamandır yapmadım, yapmadım, yapmadım, yapmadım. Artık yapayım. Şimdi göreve gideyim. Yalnız hala aklım gidemediğim yerlerde. Gittim, gittim, gezdim, dünyaları gezdim. Hala aklım yapmadığım şeylerde. Oyunda oynarken bende de böyle pis bir huy var. İlla gıldırını gıcırını deşeceğim oyunu. Şimdi zırh demiş. Ha yolcu göğüs plakası bunu takmıyoruz. Bunu takıyoruz. Çünkü niye bunu takıyoruz? Bak Tahir'in kayıp birlik kurazası. Bu da güzel aslında ama ender bu daha ender ve daha fazla geliştirme istiyor. Tahir'in kayıp birlik kemerini de yaptık. Aslında bunu neyse durun bakalım. E, şu haritaya bir girelim. Ben neredeyim? Buradayım abicim. Nereye gidiyorum? Buraya gidiyorum. Burada yol nereden? Şu içeriden. Ha, Valküller Konseyi. Tamam. En son oraya kadar gitmiştim zaten. Allah neyse yanından geçti. That story I started. Ulan dur bir ya. Earlier, I was to tell you the story of Grunio the Brawler. Evet. And we'll pick this up later. Artık gidelim. Adım adım yaklaşıyoruz. Adım adım. Şuradan sindirden bir tane şey almak istiyorum. Get started then. Sizin dükkanlarınız çok yakın dostum birbirine. Dur bir sata bir gelin bakayım. Bunlar sıradan. Bunları sat. Şimdi diriliş taşı almak lazım bir tane. Üstün diriliş taşı. Tamam. Happy to provide. Burası neresi? Aha tamam dur dur. Buradan değil. Buradan. Hadi bakalım. Akşama martı kızartma var. Aç kapıyı Veysel Efendi. Ne 190 metre diyorlar? Atıtlar var burada. Burada bir toplantı yapılacak herhalde. Ah, could it be? The Eight Thrones. Stop being coy, Ed. Do you know this place or not? I'm ah, Mimia, the smartest man alive. I know many things. Ya uzatma da söyle işte. Whatever this place is, looks important. To who? There is little of value here. Lan ben ters tarafa gelmişim. Evet. Ters tarafa gelmişim. Şimdi köprüden karşıya geç tekrar. Allah Allah ya. Ben daha önce sanki buraya geldiğim zaman burası değil miydi o? Valküler Konsey dediği yer. Hatta devam etmemişim işte. Haydi bakalım. Haydi şimdi aşağı git tekrardan. Ne verdin? Sağlam Svartem çeliği çok önemli. Şu saatten sonra benim için bu çelik çok önemli. Valeria çeliği gibi yemin ederim. Ee dostum. Hmm. Now where do we go from here? Vallahi ben de merak ettim. harita, harita. Şimdi şuna bir bakalım. Yok abicim ya. Ya e, buraya hiç mi çıkmayacaktım acaba? Hadi. geçeyim Now then, that story I started earlier. I was to tell you the story of Brunlio the Brawler. The real story. There was a huge battle, right? His shrine had him in the middle, fighting our base. A pretty story, but... No. Hrungnir, you see, was born with neither head nor heart. So the giants had to complete him with stone. Allah Allah. He was strong, böyle mi gidiliyor yani? Sure. And also a perfect Şimdi birazdan metre artmaya başlarsa ben ayar olurum. Ha, gidiyoruz. Odin met him wandering in Midgard tamam, doğru yerdeyiz Found him so amusing, so harmless, so gullible. But he invites him back to his palace in Asgard. There he gives Hrungnir his fill of mead and goads him into all manner of and antics, all for the amusement of the court. I was there. I saw the Aesir laugh as Hrungnir leapt upon his shield and swore he'd kill us all and take our womenfolk back to Jotunheim. Then Thor shows up. Does he laugh? Oh no. Thor takes one Thor. look at the drunken stone buffoon Brings down Mjolnir on his head so hard that he's got chunks of Hunir in his own skull to this day. God is so startled by the faceful of rock, he doesn't notice Hunir's body topple right onto him with a sickening crunch. And again, roars of laughter echo through the palace halls. That's an awful story, Mimir. Nothing like the ones Mother told me. <laughs> Might that be a lesson, my son? Truth is... Seldom so pretty as myth and legend. Sonunda geldik. Allah ya gene kurt adam. Saldıracağız. Lan ne oluyor? Bir şeyler geliyor yukarıdan. Burada adamları pus kaldım vallahi. çok iyi çok iyi tam zamanında. Oğlum heykel yıkılmasın sonra. reseek a chisel. Darn, that didn't seem to do anything. Brother, looks like that crystal's brimming again. Ha, bunları bu şekilde patlatacağız. Öbür tarafta da var. trick lad. Thanks. His idea. Gene doldu. Kristallerde de nasıl bir şey varsa artık. Hadi bir sağlam sıvarsam çeliği. Bir tane. Demek ki başka bir şey sizden verecekmiş almaya da gerek yok aslında. Saklı oda. Bunları da nasıl bulacaksak artık. Hmm. What happened to the survivors? Oh, Thamur was a frost giant. When he died, his final breath froze everything. It's magically locked. Şurada bir şey gördüm sanki. Görmemişim. Hadi bakalım. La oğlum korkutmayın beni ya. Ha bir tane daha. Ne verdi? Runik ejder derisi omuzluklar. Evet fena değil. Geliştirebilir ama malzemem yok şu an. Şeyleri merak ediyorum. Atıyorum mesela şimdi o efsanevi şeyler taksam ne kadar geliştirecek değil mi? Find the tip of that chisel. That's the magic we need. Keskinin ucu. Abi bu kim yatıyor orada ya? attack? Bir daha. Bak Sen nereden geldin ya? Ay kapattı dükkanı. Yalnız bu buz. Bu buz ben buna Hadi oğlum. Sıra bizde. Bir daha ya. Ya bir şey geliyor arkamdan. kaç kaç kaç kaç kaç kaç. kaç. İyiydin iyiydin. Çok iyiydin. Bir kadın kalbi. Onur şimdi şeylerini nerede bulacaksın? And all, find light crystal. Wonder what it's for. What does it say? Yes sir. Bir yazı çıktı oğlum gel. New denizin nimetlerini ah, sunarız. It was believed that Njord calmed the winds and seas for the fishermen. Bir öykü buldu. New denizin nimetlerini geri sunarız. Biz bir tanrı için New hiç de fena durmuyor demiş. Allah şurada da bir şey var. çıkabileceğim bir yer var mı? Yok. Abicim bu ne ya? Tamam biz buradan geldik zaten. Dur şimdi. Yani runikleri artırıyor bu ama hiç gerek yok. Abicim bunu bir de şuradan da vurmam lazım. Tamam bu bu. Ha. Buraya ha tamam dur. Dur dur dur. Nerede o? Şurada. Sandy. Hadi ya ben göreceğim aklına geliyor? Tamam bunu alacağız. Alacağız da. burada vardı. Şimdi onu yaptık. Onu yaptık. Burada bir yerde bir tane daha olması lazım. O nerede? Vay arkadaş. Dur şimdi yara geçmeden önce. Ha, tamam işte. Diğeri de burada. Ters miydi o yoksa? Hadi bakalım iyi bir şey var. O kadar uğraştık. Korucunun işareti. Tüm balta fırlatma hasarını %6 artırır. Aslında iyi bir şey bu. Takılabilir. Kronik usta gözü. Hı. Bu daha iyi. Çünkü zaten şeyi hemen atıyorum ben runik saldırı sırasında öbürü şu işe yarıyordu. Runik saldırı yaptığım zaman hasar aldı da bunu azaltıyordu. Ama zaten runik saldırısı yaptığım zaman tamam hasar alıyorum ama zaten biraz da kendimi garanti alıp at yapıyordum. Şimdi şurada da bir diğer yarı varmış. Buradan şansımıza ne çıkıyor? Oo, çok iyi. Hiç uğraştırmadı. çok iyi. Bu nedir böyle ya? Tamur'un kafası. Tamur bu muymuş? Devmiş yani. Devler böyle miymiş? Altta da bir şey yanıyor ha. How we getting down there? Oraya mı ineceğiz? I have a plan. You do? Do not act so surprised. Oh, no offense, brother. But I don't even think Thor with Mjolnir in hand could get through that much ice. Then Thor is a fool. This should be entertaining. Boy. Ready. Bunu bir sesi can basın. Şunda. Neredesiniz? Ya hepiniz birden gelmeyin ya. Sapla. Adem Allah seni kahretmesin. kaçıyorsun ondan ya? Ha, ne yapacaksın şimdi tek kaldı. Yok yok. Yarmıyor yani şey yarmıyor. Var mı başka? işte ya. Ya birini kapacağım diye başıma gelmeyen kalmadı. Az bak çakallarım. Oha. Hadi oğlum hadi bir kurt sal. şunlara çalış. Ya yok böyle bir şey ya. Güçlenince böyle. Şimdi burada bir zincirimiz var. Ben zannettim ki o yaratıkları üzerine çıkıp vura vura kırılacak. Gene de değil. Büyülü keski sindiriyle konuş. Sindiri nerede? Nerede olacak tabii ki. Wow, that was a uh, something that the uh, fight. <laughs> Here, catch. Well, that was a oh. waste of a perfectly good hour. How were you not seen? There is nowhere here to hide. Oh, that. It's a little trick my people can pull. A special way of not being seen. You can be invisible? More like I can step into the realm between realms. And your mind doesn't understand what it's seeing, so it sees nothing at all. That's how we avoid ever having to actually use the weapons we craft. It, uh, Yok artık. It doesn't seem to work on dragons though. <laughs> Your brother wanted to know if you're getting enough to eat. I guess I could tell him you are. Brock was asking about me? Was there meat on your breath? You let him touch this. Yine ona dokunmasına izin vermişsin. Abicim nedir sizin bu birbirinizi alıp veremediniz ya? <laughs> Come on, then. I do a little. So that's how Brock was in the temple right after the water drop. He stepped between realms. Okay, now shush. I need complete silence for this. There you go. Tam olarak ne yaptıklarını hala anlamadım. çekiciye giden bir yol bul. Tamam yol belli zaten. So, it's Can you guess it? Şimdi no, diriliş, diriliş taşımız var. Correct. But how do we move forward? Ha. Yani şöyle bir şey mi olacak? Allah Allah. Ha bir tane burada var. Boy, Armor really liked jewelry, didn't he? Even braided his beard with it. I happen to think he looks dashing. You know, for a snow-covered corpse. <gasps> Oh yeah, bir tane burada var. Sen her yere dükkan açıyorsun oğlum. Senin için problem mi bu? We heading into that building? Yes. you think there's something inside that'll help us break the ice and get to the chisel tip? No. bir şey. Hmm. I'll keep thinking. Hadi bakalım Veysel Efendi. Aman tanrım. Almost there! değişik bir tip. Gerçekten değişik bir tip. Kurtlar biraz hırpalamasın. runik saldırı yaparken böyle hasar alıyorsun ama adam zaten tek atmış. Yok artık. yerdeyim şu an. Aferin oğlum. Yolcu zırh parçası bunlardan düşenler. Burada da varmış ama o da fazla bir şey değilmiş gerçi. Yukarılarda bir şey var mı? Yok mu? İyi, çıkalım. Come here. You knew this place before? I came here on a diplomatic mission once, trying to broker a peace between Asgard and Vanaheim. That war. So many lives lost. What I didn't know was Thor had hmm. already gone on a killing spree of giants. What do the giants have to do with the war between the gods? Nothing at all, lad. That's the tragedy of it. They took no side in that madness. But Odin's paranoia you is surpassed only by Thor's lust for blood. Abicim buradan gidiyoruz biz. Biz buradan gidiyoruz. Şimdi bu neyi ben bunu çözemedim. Hadi git bakalım nereye kadar gideceğim. Hmm. hmm. Evet. Yok o işlemiyor. Oley. Almadan gitsem gerçekten gözüm açıldı. Buzun lütfu. Ne bu? Ağır unik saldırı. İyi aslında ama bıçaktan nehri daha iyi ya. Neyse onların hepsini geliştiririz zamanı gelince. Şu an bunlarla ilgiliyorum. İyi gittiğim için bırakacağım yani yapmayı. Hadi gel. Burada bir şey var mı? Another no. crystal. Just give the word. Gene doluyor, gene doluyor. Yani bunu döndürmek lazım. Bunu döndürmek lazım bu nasıl olacak? Hmm. Devam kırmaya devam yani. Oh. Şurada bir alfheim kristali gördüm. Well, a stealthy planet is not. Now we must free the other strap. We do? Yukarı çıkıyoruz. Ha, hakikaten yukarı çıkıyoruz. Think. Well, evet, İtalyan keskin ucu kalın bir buz so aldı. O yüzden eritme işe yaramaz. Correct. There weren't any shattered crystals nearby for me to shoot. So that's not an option. Correct. That just leaves smashing the ice. We need something ridiculously heavy to... Oh, I get it now. Bird. Pervane miydi? How are we going Hadi to turn atla. the hammer so it lands near the chisel tip? Not possible. We cut it free, write it down, and figure out what comes next after. So your plan involves a whole bunch of luck You are welcome to suggest a different one. Hadi bakalım. Şu an resmen yolun götürdüğü yere gidiyorum. Bakalım soluğu nerede alacağım. Büyülü keskin kayışı çöz. What now? Hold tight. Aslan parçası. Uh, this plan seems ill-advised. Jump! Koşuyoruz mu? That didn't work. It only fell little ways. Çekici giden başka bir yol bul. Ne verdin? Run dokuyucu kayış kemeri. Geç. Şöyle bir yukarılara bakalım. Oh no! The floor's collapsed. There's a sand bowl, but how do we get to it? We cannot. Here. Boy. Ee. Şimdi. What does it say? When time itself is disarrayed, the forward path is retrograde. Retrograde? It's backwards? Those symbols. Seasons? Yeah, but the order's all wrong. Shouldn't it be winter, spring, summer, Why start with winter? It's from a song mother used to sing. Do I know that one? O zaman şu kış. Winter, Quiet Doesn't like music either. İlkbahar. Got it. Yok. işe yaramadım. It didn't work. But I know that's the order in the song mom sang. Try that. Vetter. Var. Sumar. House. Kış, ilkbahar, yaz. Kış, It ilkbahar, didn't yaz. work. But I know that's the order in the song mom sang. O zaman şöyle yapalım. İlkbahar yaz. Sonbahar nerede? Allah Allah bu hep Allah Allah kış İlkbahar. Bu mu acaba? Kış İlkbahar. Şu yaz Do it. Vetter. House. Sular. House. No nothing. Boy, The order from the song again. Winter, spring, summer, autumn. Kış, ilkbahar, yaz ve sonbahar. İşte şu kış, şu ilkbahar, şu yaz, şu da sonbahar. Do it. Winter, bar, sumar, house. It didn't work, but I know that's the order in the song Mom sang. Try that. Dur bir dakika dur. Şununla şunu yeni değiş, değiştireyim. Belki şu sonbahardır diyeceğim ama hiç alakası yok. Çarpacağım şimdi ağzına. Abicim bu sonbahar. Ya da şu kış. Olma. Kış. İlkbahar. Yaz. Write it. Hayır şükür be. Tersten gitmiş ya. Atreus, that word. Thola. It means endure. Try it. Thola. Ne oluyor lan? Well done, lad. Write it again. Thola. Haydi bakalım senin. Keep writing. Buralarda bir şeyler gelecek büyük ihtimal. How is this possible? My guess? Temporal magic. Dangerous stuff the High Vanir gods used to play around with. The ability to freeze time. Happened to be a favorite of Njord himself, in fact. Used to? Why did they stop? Well, turns out stopping time keeps the sun and moon from streaking across the sky. Unfortunately, it does not stop the wolves that chase them, always looking to sink their teeth in. After that, they decided it was best to leave time alone. Ugh! back to writing before the floor collapses. Hadi hadi sen yaz. Sen yaz ben hallederim bunu. Sen yaz. Oku oğlum oku. Oku sen oku. Yaz bunlar bayağı zorladılar ya. Of. Yine gelir lanet. Ya yok böyle bir şey. çok iyi be. Bak bak bak Revenantlar da geldi. Ulan başka gelin topunuz gelin. Oku oğlum sen şunu oku da bitir daha bir önce. Hala da çıkıyoruz. Neyse az kaldı. Yok abi. Var mı başka? Nereye atla? Allah'ım nereye atlayacaktım? Atlama yerini göremedim. O kadar adamı öldür. Gel burada atlama yerini görme. Şurada adamlar geliyor. Ailesinin küllerini götürmek için çektiğimiz eziyete bak ya. Şurada bir şey vardı. Bunu almadan gitme. Lan daha nereye çıkacağız? Well, there it is. How are we going to get it free? A push. But Trust me. Ready dig in and push with everything. Yes, sir. Yok artık. Sen de bak öyle koca kapı. Sen de boynuzunu takarım kafasını niyetine. How do we get down? We jump. Really? Come. Do not panic. Why would I panic? Aman oğlum aman. O baba ya. Baba yüreği. Yeni yedim baba yüreği. Oha. You're cracked. You know that. Well, well. Good. We should keep moving. credit. He has a talent for destroying things. Remember that head. Never leaves my mind. Uh-huh. Abici bu aşağı nasıl ineceğiz?

Adamlar gelmiş. Bir tane sağlam sıvertem çiğdiği için buralara geldik. Bunu almaya gerek yok ama nereden gideceğiz? Ha, yolu bulamıyoruz. Vallahi yolu bulamıyorum. Should have shown. Those were the guys we saw with Balder. His nephews? Aye. Magni and Modi. The sons of Thor. Total Mother always said the Aesir were the worst of gods. And Thor was the worst of the Aesir. Guess he's a terrible father, too. They are no longer children. They have no excuse. Will Sindri be okay? They'll never even see him. bir konsey. Ah, the great dining hall. Envy of all Midgard. Honey, I remember there being a massive candelabrum. Really livened up the place. There. Ah yes. Bunun help but break things, can you? Abicim bir şeyleri kırıp dökmeden edemiyorsun diyorsun da onları nasıl alacağım ben nasıl çıkacağım buraya? Memory serves, the Jarl's stone was just on the other side of that wall of ice. Montesiano. tane de çıkış burada var. Ya yok artık. Taş sakallı dedi bir an başka bir şey oluyor. Kaç Ozan kaç kaç kaç. Ver ganimetlerimi. Ne verdi? Domuz izdihamı. Öf, domuzları sevmiyorum. O yüzden geçiyorum. Evet. Şimdi... Ne oluyor ya? yapacağım. Ya oğlum. Çar çar kurtları çar. Allah'ım nasıl bir elektrik çarpılmasına yakalandım. Yar şunu beynini. Boşuna yap. Abi büyülü kapı daha. Bu büyülü kapılar nasıl açacak hiçbir fikrim yok. Var mı başka? Hı. fine. Thought it best to vanish when Thor's idiot sons showed up. Thor'un gerzek oğulları. Oğlum bak seni duymasınlar böyle konuştuğunu. Oh, very well. To business. Runik ejder demisi, oranızlar geç. Yolcu göğüs plakası. Okay, come back when you need something. Dur dur dur senden şey alacağım. Ee, sen de iyi ver adamı. Ee, diriliş taşı. Until we meet again, my friends. Haydi. Şimdi dur. Bir saniye. Hazır buraya kadar gelmişken onu yapayım ya. Çok iyi. Ya demin aklıma geldi ama sanki bir yapmaya çalıştım olmadığı için Bir daha geri devam et. Hadi gel gel. Şu torun Gerzekoğulları'yla da bir karşılaşsaydım iyiydi. hala keskiden bir parça alamadım. Burada da bir kıyamet kopacak ama dur bakalım. Hurry brother. We may get a piece of the chisel and be gone before they even notice. Uh-oh. Yeah. Boy. Surrender. The old farmer demands Senin baban kim lan? No. fight is mine, boy. Go. Oh, you got it. You're going. Oh no, brother. The little freak's got a bow. What are we gonna do? Oğlum Dur dur dur bu acil başlamadı. oğlum sizi ben var ya. Pek yapılıyor. Bu bana biraz zaman kazandıracak. bunları nasıl halledeceğiz? Bunlar biraz uzun sürecek. O yüzden bir kere daha deneyeceğim. Olursa olur, olmazsa bu bölümde bırakacağım. Artık yarın devam ederiz. Yeah! Sanki şu biraz daha ağır diğerinden gibi geldi. Abi bu nasıl vuruyorsun bana bu şekilde? Shut up, brother. Tam bir kez daha deneyim. Onu ben bloklayamıyor muyum? Onu düşünüyorum sadece. Adam benim bloklamamı bozuyor zaten. remember the last time we faced an actual challenge. Biliyorum, yine biliyorum. Ya yapma. Odin. 叫门。 Ya yapma. Sen nereden geliyorsun? Hangi birinize çalışacağım ben ya? nasıl olur. Ya böyle bir şey yok ya. Ya bu ne yapıyorsunuz? Don't talk about my mother. Don't talk about my mother. Hayır. Hayır, hayır. Dönemedim, dönemedim. Sorry, overstepped ya. I see them. Abicim biri önden geliyor, biri arkadan geliyor. Ben ne yapayım şimdi ya? Neyse bunu burada bırakalım arkadaşlar. Aynı buradan kaldığım yerden devam ederiz bir sonraki bölümde. Yani aynı yerden. Denemeleri bir dahaki bölüme bırakalım. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Bunların ben topunu <laughs> halledeceğim en kısa zamanda. Şimdilik hoşçakalın.